Безсоромність Максим обжежена сестром соком лисишкам, а но снова та доля псут și hai să dăm start game. Da, am văzut că episodul trecut v-a plăcut, am strâns cred că 4 like-uri. Ok. Și la... Nu, am strâns 5 like-uri. La Iron Snout, la H1Z1 am strâns 4. Da, la H1Z1. Whatever. Bă, bă, tu la mine. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Bă, what the fuck, am tras patru fete și n-am murit. Nu, Hop, hop, hop. Du-te, bă. Bum. Bum, bum, bum, bum, bum. Ok pare că această rundă mai descurcat foarte bine și n-am să facă nici pe o secundă, cred. Haide, bum! Au! Da, H1Z1 n-am vorbit uh, tare pentru că uh, cam nu m-am auzit pentru că era seara și um, am ei dormeau. Adică am mai ales mama mea. Oh! Pa, bunica! Opa! Vine ăla cu toporul și unul cu cuțitele. cuțitele. Oh, ce bine mai descurc! Oh, bă, chiar foarte bine mai descurc. Dăm bă, bă, bă. Op, 30, ok. Hai să vedem ce scor o să fie, sper să fie peste, peste 69. Da, mi se pare că e mai greu pentru că e dimineață, e ora 10. Ah, erau prea mult. Ok, fight again o să, o să facem, uh, cred că vă patru runde, mm, da, patru runde să facem și haide, dați, dați, dați, dați, bine tot, uh, da, da, da, și cred că să a sens uh, o muzică, dar n-a să fie cu voce, doar audio o să fie, ok, da, să facem o melodie, o să fie doar audio, nu o să fie cu uh, video. Bă, de ăsta! Vină, bă, încoace! Du-te, bă! Buf! Buf, buf! trebuie... Oh, my God, thank God. Așa. Oh, cât de aproape. Așa. Hai repede, repede, dați de dați, de, dați, de, dați, două, uh, scor 22 și doar un, un uh, hit uh, mi-a dat. Dar un hit mi-a dat la uh, scorul 20 4, dar 1, iată așa, E, 25, 26, cred, da, bun, 8. Acolo e gata, da, nu, nu așa să fie melodie, melodie, adică este așa o melodie, uhuhu, 29 de hituri, asta a fost din vina mea, cam toate sunt din vina mea, dăm pe Uh, uh, uh, uh. 40 scor. Uh, pas gol. Uh, bă. Și acum o să fie, o să vină pe jos cu două date. Haide. îmi place bunicăi. Bunicuța. Uhuh. Foarte bine mă descurc runda aceasta. Alu, nici nu l-am văzut că venea. Și nici nu știu cum am făcut scor uh, 69. Uh, deci dacă voi vreți să vă jucați acest joc, la aveți în descriere, ca și la episodul trecut. Am uitat să vă spun ca să o pun în descriere. Uuu, 72! Ui! Nu, nu, nu, nu, nu, frate meu, 76! Ok, am zis că să fac, a să fac 4 runde, da, a mai țin aici, vă mai țin un pic, Good. Uh, okay, continue fight. Да, ну, три, три, трей, спокойненько. Ты бы commence à faire um peu pour ma Tilhano. Bum, bum, bum, bum. Pelo menos. Agora. Nossa, vem mais. Uhul. Mais um bonito. <laughs> <laughs> ちょっと待って <laughs> Dar bun. Na, ce zice? Așa. Am zis că n-a stat cu nicio secundă, dar se pare că am tăcut. <coughs> dar nu nimic. Am tăcut acolo pe vreo, uh, uh, uh, vreo 3 secunde. fazer tichosa aí. Cupidão. Ela era Cupidão na cola. E a Catela era tá Cupidão. Ué, dois Cupidão. Cupidão. Tudo bom. Dá uma parte. Ó, Cupidão. Cheșcam, tot ce se știu, dacă v-ați nu trebuie să dați un pământ comentariu, eu vă sunt maxim să ne vedem data viitoare.